盛岡夏祭り ドのミス・サンサ踊りスタートいたしましたミス・サンサ踊り5人のお嬢さんをご紹介します先頭で踊っておりますのは谷谷 Thank you. the police requires dancing, people are different. for the Thank you. da die verstanden, ich war nicht dabei. Genau, jetzt meine ich. のスタート平成最後の大タイトパレードどうぞお楽しみください Thank you. 한다네